တက်ကြီးပုံကိုတွေပေါ့နော်တက်ကြီးပုံကိုတွေဆိုတာဗာလဲပြီးတော့ဘလို့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားတွေကိုတက်ကြီးပုံကိုတွေလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုစပြီးတော့ဆရာကြီးကဖြေကြားပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဒီဆရာတို့တက်ကြီးပုံကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့မျိုးစုံခေါ်ကြတယ်ပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လိုတော့တချို့ကြတော့အဲ older adult ဆိုလည်းသုံးတယ် elderly လို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့လည်း senior citizen ဆိုပြီးတော့လည်းသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့တကယ် officially ကတော့အတက်ကြီးရွယ်ကိုဆိုပြီးတော့လည်းဆရာတို့တကယ်သုံးပါတယ်ဘာလို့လဲဒါပေမဲ့တချို့တွေကတက်ကြီးရွယ်ကိုဆိုတာရွယ်အိုရာကနည်းနည်းလေးနားထဲမှာတမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲဒါလည်းတင်းတင်းနဲ့အခေါ်ပေါ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီအသက်60နောက်ပိုင်းကိုဆရာတို့တက်ကြီးရွယ်ကိုလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအသက်60ကတော့အဓိကတော့ဆရာတို့ဒီ retirement ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ယူတဲ့အသက်အရွယ်ကလည်း60ဖြစ်နေတော့ဒီ60နောက်ပိုင်းမှာတက်ကြီးရွယ်ဟိုလို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကြတော့65နှစ်ကျော်မှတက်ကြီးရွယ်ဟိုလို့သတ်မှတ်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုဒီသူ classification ပေါ့နော်ซีฟัม caring for well-being